Die USA und die EU verschärfen in der Krise um die Ukraine die Sanktionen gegen Russland. Die neuen Strafmaßnahmen der US-Regierung zielen auf eine Reihe großer Banken sowie Unternehmen aus den Bereichen Energie und Rüstung. Der Zugang zu US-Märkten wird für die betroffenen Unternehmen wie den Ölgiganten Rosneft und die Gazprom Bank des gleichnamigen Gasmonopolisten deutlich eingeschränkt. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei ihrem Sondergipfel in Brüssel erstmals Sanktionen gegen russische Unternehmen beschlossen, wenn diese zur Destabilisierung der Ukraine beitragen. Die von der EU beschlossenen Sanktionen treffen Russland an empfindlicher Stelle. Sie könnten jedoch auch die EU teuer zu stehen kommen. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Russlands. Vor allem Deutschland dürfte von den Sanktionen betroffen sein und dort vor allem die mittelständische Wirtschaft. Der Westen sanktioniert, jetzt hat auch Russland reagiert. Der Kreml verhängt Einfuhrverbote für zahlreiche Waren und Lebensmittel aus denjenigen Ländern, die zuvor im Rahmen des Ukraine-Konflikts Sanktionen gegen Moskau erlassen hatten. Die Sorge in vielen Ländern Europas ist groß, auch bei den Agrarbetrieben im spanischen Valencia. Das war ein vielversprechender Zukunftsmarkt und jetzt wird er einfach ausgelöscht. So verlieren wir 140 Millionen Euro im Jahr. Die Sanktionen sind ein Schock. Auch für diesen niederländischen Tomatenproduzenten. Er exportiert den Großteil seiner Ware nach Russland, seit zehn Jahren schon. Jetzt brechen ihm die Einnahmen weg. Vor eh, zwei Wochen haben wir noch 60 Euro-Cent für das Kilo Tomaten bekommen. Jetzt kriegen eh, wir nur noch 10. Das rechnet sich einfach nicht mehr. Auch für Polens Landwirte ist der russische Einfuhrstopp schmerzhaft. Die Ukraine bereitet Sanktionen gegen russische Unternehmen und Personen vor. Auf der Liste stünden 172 russische und Bürger anderer Staaten, sagte der ukrainische Regierungschef Arseni Yatsenyuk. Kiew drohte Russland erstmals mit einem völligen Stopp des Transits von Gas und Öl nach Westeuropa. Trotzdem glaube ich, kann in einer Zeit, wo es um Krieg und Frieden geht, kann es nicht um Wirtschaftspolitik gehen, sondern wir dürfen nicht aus Angst vor wirtschaftlichen Folgen zulassen, dass auf diesem Kontinent Krieg und Bürgerkrieg immer größer werden. It is a huge project to tap oil in one of the world's harshest climates. Russia's state owned oil company Rosneft and America's ExxonMobil have signed a $500 billion deal to drill for oil in the Arctic in front of Russia's Prime Minister Vladimir Putin. Oil giants from Russia and America have launched a joint project to explore the Arctic. President Putin announced the start during a teleconference. Trotzdem glaube ich, kann in einer Zeit, wo es um Krieg und Frieden geht, kann es nicht um Wirtschaftspolitik gehen, sondern wir dürfen nicht aus Angst vor wirtschaftlichen Folgen zulassen, dass auf diesem Kontinent Krieg und Bürgerkrieg immer größer werden. Sie widmen Wladimir Putin in Ihrem Buch ein sehr energisches Kapitel. Mhm. Ähm, wie verstehen Sie diesen Mann? Wo will der hin? Was ist sein Ziel? What is his ultimate goal? I think ich glaube, er möchte die Größe Russlands wiederherstellen und das definiert er hauptsächlich darüber, wie er die Nachbarstaaten beeinflussen, einschüchtern kann. Eine altmodische Form der Führung uh, äh, zusammen mit der Vergangenheit der uh, russischen Dominanz wird ins 21. Jahrhundert überführt und das muss zurückgewiesen werden, nachdrücklich und nachhaltig, zunächst von den Europäern mit Unterstützung der USA also erst Europa? Ja. Uh, Von hinten führen wie Obama? Nein, nein, denn die Bedrohung ist nicht gegen uns.